No niin, me ollaan täällä Helsingin telakkarannassa. Tota, täällä on tosi Preis ja täältä löytyy nuori mies, joka on, tota, jolla on missio. Moi, kuka sä oot ja missä sä oot? Mä oon Joonas Pekkanen, avoinministeri ryn puheenjohtaja ja tänään on täällä avattu ää, tekijän oikeudella taidenäyttely, missä on Suomen kaikki huippunykytaiteilijat valinnut rikoslaista yhden rikoksen, joka kantaa saman rangaistusasteikon kuin yksittäisen biisin lataaminen netistä vertaisverkosta. Eli siellä on rikoksia äh, teosten aiheena, kuten, kuten väkivaltainen mellakointi, vakoilu, äh, lapsikaappaus ja pahoinpitely, tämän tyyppisiä. Aika paljon vakavampia rikoksia ihmisten mielestä kuin yksittäisen biisin lataaminen. Ja onko todellakin näin, että, näistä kaikista on samanlainen rangaistus? Joo, se tuntuu ihmisille yllättävältä, mutta rikoslain mukaan niin, niin sama rangaistusasteikko on näillä kaikilla. Ja se mitä ehdotetaan on se, että, että tota, kun on kyse ei laajamittaisesta eikä kaupallisesta toiminnasta, niin, niin silloin eh, sen pitäisi olla sakolla rangaistava tekijäoikeusrikkomus eikä, eikä niin kuin yhtä vakava rikos kuin edellä mainitut. No mutta tähän kuulostaa hyvältä. Eikö tämä kampanja edennyt aika hyvin? Joo, nyt itse asiassa kampanja on juuri päättymässä ensi tiistaina 23. päivä ja, ja nyt on loppukiri, loppurutistus käynnissä. Vielä tarvitaan 9000 eh, nimeä, että asian saisi eduskunnan käsittelyyn. Viime päivinä tahti on kiristynyt. Joo, viimeisen viikon aikana reilu viikon aikana on tullut, tullut kuitenkin 10 000 uutta nimeä. Että tässä on vielä mahdollisuudet saada nyt viimeisenä päivinä tämä, tämä loppukasaan. Selvä peli. Ei muuta kuin tsemppiä kampanja. Kiitos.